mu gihugu cy'ibyiza aho abakirijwe bazoba bahashikanywe no kwizera yesu kirisito gusa ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu yesu kirisito ni umwanya udasanzwe wo gukurikirana ikiganiro mu gihugu cy'ibyiza ikiganiro mu gihugu cy'ibyiza cy'uyu munsi turabira hamwe ikigwa kivuga ngo idini y'ukuri cyangwa se inzira y'ukuri igice cya kabiri murazi yuko mu kiganiro giherutse twari twarabye idini y'ukuri cyangwa se inzira y'ukuri igice cya mbere ariko mu nkundire imbere y'uko dutangura tubanze dusenge shima mwami kubw'urukundo rwawe kandi habwa amashimwe n'ikuzo ukuntu turinda ikenze ibyo byose ukama uduha ijambo ryawe uko bukeye n'uko bwije izina ryawe ntirihabwe icubahiro none mwami turakwinginze ngo iri jambo rigire ikintu gikomeye haba mu mutima wanjye umusabyi wawe cyanye uwundi uyu mwene data ariko arakurikirana kino kiganiro rema muri we umutima mushasha wo kukumvira kandi umuhe niyaheza kucumviriza ace agisangiza n'abandi mu izina ry'umwami wacu yesu kirisito amen aburahamu imana imaze kumuhamagara akagenda agakora icyo imana yari yamubwiye aburahamu ntago yagarukije ngaho gusa ahubwo yabandanije abera imana ibimota neza muri we imana yakuye umuhungu yitwa isaka isaka acabyara yakobo uwahavuye yitwa isirayeli maze amaze kwitwa isirayeli agahinduka ihanga rikomeye ry'abisirayeli abana ba yakobo bamaze kugenda mu gihugu cya egiputa hariya maze bakagwira imana yategerezwa kubakura mu gihugu cya egiputa maze ikabazana kugira ngo ibashire mu gihugu yari yarasezeraniye aburahamu kazobaha nacyo akaba cyari igihugu cy'abanyekanani muri kanani iki gihugu ntago uko abanyekanani bari bakibayemwo ariko n'abisirayeli nabo nyine bari kukibamwo oyaye hari hariho itandukaniro rikomeye ry'aba bantu b'ubwoko imana yari yatoye mu by'ukuri usomye hariya mu gitabo cy'itanguriro cya nyihunga urashobora kubona hariya mu gitabo cy'ihunga muri kuvayo uhereye mu bice bya mbere eh, ukagenda no mu gice cya kane urabona ukuntu imana yacishije abisirayeli mu gihugu mu bugaragwa mu ntumbero yo kubigisha imana iyo yo no kubamenyesha kubera yuko mwomenya yuko igihe abisirayeli bari bari mu gihugu cya egiputa barataye akaranga k'imana bibagira n'ibyo imana yari yababwiye n'ibindi byinshi imana bari barayibagiye mu gihe rero bari mu gihugu bari muri egiputa mbana ko mu gihe bari bari mu bugaragwa berekeza kanani imana yategereza kubigisha intandaro y'ibyo barimo byose kugira ngo babimenye bigisha ibintu byinshi bikomeye harimo n'amasezerano akomeye yabahaye harimo kandi n'inyigisho zidasanzwe yabahaye aha twovuga mu byo imana yari yabahaye hari harimo yuko badakwiye gusenga ibigirwamana bategerezwa kwirinda ubushurashuzi ni kuvuga ubuhumbu bategereza kumvira imana mu byo ibabwiye byose akaba ari byo bakora dusomye hariya mu gitabo cya yoshuwa ukuntu abisirayeli bagwanije abanyekanani haratwereka ukuntu iri shengero ryari riyobowe na mose n'ukuntu ryabandanije riyoborwa na yosuwa ukuntu ryari rimeze n'ukuntu ryakora kugira ngo bafate yeriko imana yababwiye kuzunguruka yeriko icuro zirindwi abisirayeli bategereza gukora nk'uko imana nyine yababwiye bakazunguruka yeriko inshuro zirindwi barinze bazunguruka ku nshuro y'indwi ata kintu na kimwe kiraba ariko ku nshuro indwi bayimaze ibihome by'iyeriko bicabira bomagurika eh, hariya usomye Eh, usomye inkuru y'u eh, usomye inkuru y'ibi bintu ukuntu byagenze urabona yuko imana yari ifise intumbero y'uko abisirayeli bakora nk'uko yavuze bagenzi ise ishengero ry'ukuri cyane idini ry'ukuri ritegereza gukora ridahinduye ko na gatonya icy'imana yavuze rigakora uko nyine ridahinduye na gatonya ko niko bimeze nuko urabye ukuntu imana yacishije abisirayeli mu gihugu cya egiputa eh, nako mu bugaragwa imana nta kindi kintu yari igendereye kwari uko abisirayeli bateba bakamenya yuko ordre y'imana mu bwami bw'imana kugendana n'imana utegereza kuba umuntu yumvira abisirayeli kubera byagiye bibagora kumvira no gukora icyo imana yari yababwiye gukora byabateye urugendo bari gukora iminsi mirongo ine baciye barukora imyaka amajana ane ni kuvuga yuko icy'imana yari yababwiye gukora kubera yuko yabona ati bano bantu banse kunyumvira nakoreye ibitangaza byinshi hariya mu guharura igice cya mirongo ibiri na kane niho tubibona imana iravuga ngo nabakoreye ibitangaza byinshi nakoze ibintu byinshi mu maso yabo ariko baranse kunyumvira baranse kumva ku bw'ibyo aba bantu bose bagiye guhonera bagiye guhonera mu bugaragwa hazoshika mu bugaragwa abantu ko. baca bamara imyaka amajyana ane baca mu bugaragwa imana ifise intumbero y'uko baze bashike ikanani mu by'ukuri ari abantu bamenye kugendera kuri orudire bagenzi uyu munsi na twebwe turi mu bugaragwa kubera yuko mu gihe abisirayeli bari ko barava mu gihugu cya egiputa bereke bari mu bugaragwa berekeza muri kanani yo ku isi na twebwe uyu munsi turi mu bugaragwa ahantu dutegereza kwiga neza intambara nkuru intambara ikomeye iri hagati ya kirisito na satani kandi tukamenya icyo tujejwe muri iyo ntambara maze twamara kumenya imana iyo ariyo ukuntu bikwiye ikwiye kumvigwa maze tukazobona kwerekeza muri kanani yo mu ijuru ubu turi ko tuva muri egiputa hano ku isi ahantu hari ibyaha bikomeye bagenzi hari ibyaha byinshi cyane ni kuvuga ngo turi ko tuva mu byaha twerekeza mu bugingo budashira muri kanani yo mu ijuru none bagenzi hariya mucete cya bikorini icete cya kabiri cya mbere icete cya mbere cya bikorinto dusomye icete cya mbere cya bikorinto dusomye igice cy'icumi uhereye ku murongo wa mbere gushyika cumi na rimwe paul yandikira ariko kandi yongera twandikira natwe abantu bo mwa kino gihe y'uko dukwiye kwirinda cyane abantu turi ko turaca muri kanani ya hano ku isi y'uko dukwiye kwirinda cyane ntitugwe mu makosa nk'ay'ababyeyi bacu ba mbere b'abisirayeri baguyemo aya nayo ni ayahe avuga yuko ntitugire ubushakanyi ni kuvuga ngo duhebe ubusambanyi nk'uko abisirayeri babiguyemo na twebwe ntitubigwemo abandanya avuga ngo twumvire imana dukurikize ibyagezwe byayo nk'uko birari icumi kugira ngo ntitugwe mu ikosa baguyemo ryo kutumvira imana twirinde gusenga ibigirwamana bagenzi aha rero harakomeye abantu benshi ku isi turi ko turasenga ibigirwamana mu kumvira abantu baduhimiriza gukora ibibi mu kumvira abantu mu kumvira imizimu mu kumvira amadayimoni mu kumvira abakozi b'imana b'ikinyoma iki gihe bagenzi dukwiye kumva ba mose b'iki gihe dukwiye kumva ba mose b'iki gihe murabona mose yarajejwe kuyobora abisirayeli abakura mu gihugu cya egiputa akabajyana i kanani yari umurongozi w'abisirayeli adasanzwe uyu munsi mose agereranywa n'abakozi b'imana bukuri mvuga bukuri kubera yuko mwa kino gihe hariho n'abakozi b'imana atari abukwe ni ukuvuga ngo abigira abakozi b'imana atari bo kubera yuko mu gihe turi ko turiga idini y'ukuri muca yuko hariho n'iyindi dini y'ikinyoma ni ukuvuga ngo abakozi b'imana b'ukuri bakorera mu idini y'ukuri hama abakozi b'imana bigira abavugishwa n'imana atari bo bakorera mu idini y'ikinyoma dutegerezwa rero kumenya idini y'ukuri abakozi b'imana b'ukuri ariko kugira ngo tumenye idini y'ukuri mu by'ukuri tubanza kumenya iyo ryavuye twarabonye inkomoko ukuntu imana yagiye ishyiraho ishengero turabona ukuntu ubu naho imana yatoye abisirayeri kugira ngo ibanze ishyireho ishengero ritonye ry'ubwoko bumwe bw'abisirayeri hama ifise intumbero y'uko buno bwoko bw'abisirayeli buzoca bugwira bugakwira ku isi yose bukavamo ihanga rikomeye ni kuvuga ngo ishengero ry'imana rikagwira rikaba rinini ubwoko bwose bwo ku isi bukazohabwa umugisha bike rero kwiga kahise k'ishengero no kumenya icyo ishengero ryari ryabwiwe n'intumbero imana yo gushyiraho ishengero yari yarishiriyeho biradufasha nitwamara gushika uyu munsi naho guca tumenya mu by'ukuri ati “dini y'ukuri ni iyi ishengero ry'ukuri ni iri muzobandanye mukurikirana n'ibiganiro bizokurikira tuzotera dushika ariko uyu munsi turarabira hamwe iyi cy'ubundi abisirayeli byabagendeye abisirayeli ntabwo bakomeje gukurikira nk'uko gukurikiza iby'imana yavuze no mu gihe bari bamaze gushika muri kanani nicyo cyatumye hariya mu mu cyerekezo cya kabiri cy'abami ibice cya mirongo ibiri na gatanu imana ibaheba ikabarekurira mu maboko ya nebukadinezari akabanyagana bakagenda kuba inyagano imyaka n'imyaka ifise intumbero y'uko bokwisubiramo bokwihana kugira ngo bongere bagaruke mu ruhongore abisirayeli bagenzi byarabagoye cyane ariko abisirayeli barigishirijwe hariya mu bugaragwa bigishirijwe kandi n'igihe bari baranyazwe na nebukadinezari hariya bagenzi imana iradukunda abantu eh, bari mu ishengero ry'ukuri imana yama ibarungikira inkebuzo kiramunsi kiramunsi. bagenzi ntago imana irungikira ishengero ry'ukuri inkebuzo yo gukora ibitangaza ntabwo ishengero ry'ukuri dushobora kuyirabira mu gukora ibitangaza mu gukiza abantu mu kugirane ahubwo ishengero ry'ukuri turaba ukuntu imana iryitwararitse mu byerekeye ukuri no kugororoka ukuntu imana yama igitwararika kugira ngo ryame rica mu kuri no kugororoka no kuyumvira muri byose nk'uko umugambi w'imana uhereye kera hose wari uri kubera yuko abisirayeli byari bibagoye hategerezwa kuza umuzana sumaku supagro idufatanyiriza hamwe twese uhereye kuri iyo sumaku uhereye kuri iyo supagro ukabandanya ugashika ku bantu bose bo ku isi kubera yuko yesu yari yavuze ngo niwe rushenge maze maze imana imaze kubabona yuko bikebutse imaze kubona yuko imitima yabo yatunganye mu gihe bari bari mu buhungiro mu gihe bari bari mu bunyagano hariya ku bwami bwa medi n'abaperesi imana ibaha amahirwe kandi yo kugaruka kugira ngo basanure yerusalemu bongere bubake ubwami ariko kandi imana yari ifise intumbero yo gushitsa icyo imana yari yaragambiriye uhereye kera ku kuremwa kw'isi igihe imana yasezeranira umuntu yuko izomukiza abisirayeri dusomye hariya mu gitabo cya ezira na nehemiya turabona ukuntu bagarutse bakongera bagasanura ingoro y'uhoraho i yerusalemu hose bakahagira neza bagenzi uyu munsi dutegereza kumenya ukuntu imana yagiye ihinyanyura ihingura abana b'abisirayeli ukundi imana yari ifitiye intumbero abisirayeli bo mu gihe cya kera na n'ubu abantu bo abisirayeli mu buryo bw'imhemu ni kuvuga ngo abantu turi ko twerekeza muri kanani yo mu ijoro imana ifise intumbero nyine yo kuduhinyanyura uko yahinyanyuye kera. ariko kandi biri mu buryo butandukanye kubera yuko kiriya gihe byarakorwa no mu buryo bw'umubiri ariko ubu ni mu buryo bw'impemu kandi tuzobona mu byigwa bizokurikira ukuntu birimo ubuhinga buhanitse ku buryo byoroshye cyane bagenzi abisirayeli rero baraje basubiye basubiye mu gihugu cyabo imana yari yabasezeraniye imana rero igira ishitse intumbero yayo imana ica ivuga rero ati buno buhanuzi butanguye kuvugwa n'umuhanuzi yesaya ngo kuko umwana tuvukiye duhawe umwana w'umuhungu icumu ry'ubugabe rizoba munsi ni kuvuga ngo hariya ushatse kubisoma ushobora kubiraba muri yesaya igice cy'icyenda umurongo wa gatandatu niho buno buhanuzi buri niho buvugwa yesaya atanguye kubivuga kubera yuko nk'uko yesaya nyine yari yavuze ngo isi ibonye ibara umugwaniza arayiziye ni kuvuga ngo igihe satani yitwa rusuferi yatibukira hano ku isi isi yari ibonye ibara kubera yuko yari yijwe ko umugararizo yari igiye guhona yari ije yari hari haje umuntu aje kurwanya ishengero ry'imana hano naho haciye ubundi buhanuzi buvuga ati noneho isi yongeye kurokoka kubera yuko umukiza araje abantu bose bagiye kumwakira bagiye guhabwa ubugingo budashira ibi tubibona muri ruka hariya muri ruka igice cya kabiri ku murongo wa cumi na rimwe turabona mu by'ukuri yuko bino bintu byahavuye bishigwa mu ngiro sumaku hmm? simaku cyanye sipagoro biga bintu bifatanya ikintu n'ikindi murabibona byari bije uyu nawe yategereza kuvuka maze kuri we hakavuka ikindi kintu gikomeye nk'ishengero ridasanzwe ryiyubuye ubundi bushasha rigiye gukora mu bundi buryo kubera yuko ubwa mbere abisirayeli wari umugwi munini w'abantu wari watowe kugira ngo amahanga yose abubone ni kuvuga ngo wari umugwi mutonyi w'abantu ugizwe ishengero rya kera nk'igihugu maze amahanga yose yategerezwa kuza akarabira kuri iryo shengero maze yarabira kuri iryo shengero akakira agakiza biciye ku bwoko bwera bwa bisirayeli ariko uyu munsi naho yesu amaze kuvuka nk'uko ubuhanuzi bwari bwaravuzwe muri yesaya igice cy'icyenda umurongo wa gatandatu ntibyaciye bigenda gute uyu mwana yategereza gucaba ibuye rigumye ifuruka sumaku so ku buryo intumwa zaciye ziza zisimbira ko zirafata maze uyu munsi na twebwe tukaba turi umwe mu bagize uwo mugozi w'intamenwa wamaze gufundikwa iri shengero rero rifise inkomoko nshasha kuri yesu kirisito niryo dini ry'ukuri turamaze kubona mu byigwa biherutse inyuma ibyerekeye kahise ukuntu kagiye karaba ariko mugenzi shaka ndakubwira ibintu bikuru bikuru tumaze kuraba ubizirikane cyane kugira ngo duzoshobore kumenya idini y'ukuri ishengero y'ukuri mu nyuma ku mpera za bino byigwa nawe ushobore guca ati idini ry'ukuri mu madini maze kumva mwiri ubwa mbere wibuke yuko twabonye yuko imana yaremye adamu na eva batunganye muri adamu na eva nk'uko icyaha cyari cyaramaze kubaho kandi n'ukuri kwari gusanzwe guhari muri adamu na eva haciye havamwo impande zibiri twarazibonye impande zigizwe n'abakomotse kuri abeli n'abakomotse kuri kahini abakomotse kuri kayini n'abantu bashaka kubaha imana nk'uko bigombeye ariko idini y'ukuri nk'uko twamaze kuyibona ni idini ikora nk'uko imana yavuze abisirayeri cyangwa ababayeho mu gihe cyabo cya mbere ba nowa n'ababayeho mu gihe cyabo cya nyuma bose bagiye bakubitirwa gukurikiza uko imana yavuze bagenzi nagira ndababwire yuko imana yacu ni imana utegereza kumvira nk'uko yabivuze ifise urukundo nicyo gituma ihana kandi igahanura intumbero yayo ni kudukiza intumbero ifitiye ishengero ryayo ni kudukiza rero ibi ukwiye kubimenya cyane idini ibintu dukuye mu isezerano rya kera ibintu dukuye mu ishengero rya mbere ry'intango byaranzwe n'igihe cya kera tubonye yuko imana ikintu yari igambirije cyane kwari guha abantu bakayigira ko icyizere bakayigira ko ibyizigiro maze bakayumvira bakayibera abana nayo ikababera umubyeyi mugenzi uyu munsi nawe ushobora gufata ingingo ukavuga uko mbega bishobora kuba nahora ngendera mu nzira itari yo kubera yuko njye narinzi yuko ari gukurikira imana gusa bisanzwe kubera yuko narinzi yuko kwambara ipantaro n'ijipo hari bimwe nahora mvuga ngo imana nzoyubaha mu buryo nshakiye nagenda kubwire yuko icyo gihe uzoba azoba atahantu na hamwe utandukaniye na gahini na ba nimurodi maze utangure gushyiraho imyizerere y'iwawe nk'iyo abantu bo mu gihugu cya egiputa n'abandi bagiye bishyiriraho ariko kandi ushobora kuvuga uti ubu rero ndumvise yuko idini y'ukuri ishengero y'ukuri ari gukora ibintu bisunitswe n'ubukombe bw'imana gusa imana ivuze ngo ntugasambane ni ntugasambane nyine reka kuvuga ngo oyaye urumva ninagira ukuri nagira uko aha naho tutarabiraba ku byerekeye isezerano rishasha ukuntu bimeze n'ukuntu ni ishengero rishasha ryavutse muri yesu ukuntu rimeze ariko ushobora kuvuga ati jena nahora mvuga ati kwica umuntu nkashaka kubisobanura uko ariko niba imana ivuze ngo ntukice ntukice nyine ntukibe n'intukibe nyine wubahe so nyoko kugira ngo urambire mu gihugu cyane jyeho urayimana yawe nzoguha nuko nyine ushobora kuba uvuga ati naragize abazimu ikigwamana naragize pasiteri wanjye ikigwamana kubera yuko pasiteri mu minsi yose twamaranye ntabwo yigeze ambuza ntago yigeze ambuza gukora ikibi ntago yigeze anyigisha guheba ubusambanyi kureka kwica. ntabwo yambugije kunywa inzoga ntabwo yambugije uh, ubugare ntabwo yambugije ubushakanyi ntabwo yambugije n'ibindi ahubwo gusa yagumye mu yandi majyambo niba uwo mwigisha atakubuza guheba ibyaha kandi intumbero y'imana ari iyo kudukura mu byaha ubu azoba ari karakurusha mu gihe umwumvira uba uri kuramufata nk'ihigwamana ishobora kandi kuba hariho abantu bumviye cyane warumvisiye inyigisho y'ikinyoma akaba ariyo ukurikiza ku bw'ibyo abo bantu ukaba bagize ibigirwamana maze ukavuga ati uyu munsi ndamenye ndamenye mu by'ukuri icyo nkwiriye gukora maze ukavuga ati ubu rero kubera yuko mu byigwa bizokurikira tuzoraba ibyo n'ibyo ukuntu ishingiro ry'imana ukuntu idini y'ukuri n'icyo dutegereza gukora ntange ndemeye ntange ndemeye kuzofashanya namwe gukurikirana ibyo byigwa kugira ngo menye icyo gukora maze nange ninamara kugikora nizere nkire nk'uko twamaze kubibona bibereye abera ushobora rero kwifatanya natwe mu gusenga ariko kandi mugenzi ndagusabe kubera yuko ibi byigwa atari we nyine ukwiye kubikurikirana ushobora kubiha mugenzi wawe hano rero kugira ngo uzobone ikigwa kizokurikira cyane bitakugoye uca ukora abone cyane eh, foruwingi kuri paje kugira ngo fesibuke cyangwa yutibe izoguhe notification eh, izoba ikumenyeshe ikindi kigwa cyongeye kuboneka hama kandi urondera uburyo ikino kigwa gishika no kuri bagenzi bawe kugira ngo twese tumenye icyo dukwiriye gukora nka kino gihe cy'imperuka twerekeza mu gihugu cy'ibyiza ariko wewe umaze kubimenya ugiye kwifatanya natwe kubazora n'ibigwa bizokurikira kandi ugiye gufatanya natwe guhitamo gukurikiza iki jambo ry'imana ritubwira wifate neza kugira ngo twihereze imana yacu tubicishije mu gusenga shimwa kandi mwami kwa rino jambo ridasanzwe uhejeje kutumenyesha no kutubwira mwami duhejeje kumva mu buryo budasanzwe yuko uri imana yifuza yuko dukora kandi tugenda nk'uko ugomba tuguhe icyizere tukakwizigira duheba kwidodomba duheba gukora ikibi cyose ariko mwami ntabwo tuzi ukuntu tugiye guheba ibibi byacu mwami nicyo gituma kandi tusaba ngo wame utumenyeshe icyo dukwiye gukora kugira ngo duhebe ibibi byacu mwami bana natwe tuyobore duhe amahirwe yo kuzoshika mu gihugu cy'ibyiza hamwe n'inshuti zacu hamwe n'abagenzi bacu tubisabye mu izina rikiza ry'umwami wacu yesu kirisito amen yesu